Друзья, всем привет! Сегодня сделаем полезную самоделку из вот такой полипропиленовой 25 трубы. Еще нам понадобятся тройники, уголки 90 градусов и я нашел вот такие мебельные колесики. Даже не знаю от чего они, может от старого дивана. Пока не скажу сколько ушло материала, так как делаю эту самоделку фантазируя на ходу. В конце видео я озвучу сколько и какого материала у меня ушло и каких размеров. Самоделка пригодится не только для гаража и для мастерской, но и вообще много для каких целей и мест. Дальше все сами поймете. Ну ладно, я погнал делать самоделку, а вам желаю приятного просмотра. Кто не догадался, у меня получился очень удобный стеллаж на колесах. Как и обещал, расскажу, сколько материала у меня ушло. Это 10 метров 25 трубы, 16 тройников, 4 заглушки, 4 уголка, 4 колесика от старой мебели и 2 листа ОСП, метр на полметра каждый. Кстати, размеры стеллажа примерно такие. Ширина полметра, длина метр, высота 80 сантиметров.